Hai baby, mie sedap ayam bakar limau Seger sambal limau dengan gurihnya ayam bakar Nyatu di mie yang kenyal Sumpah enak hmm, Sedapnya, sedapnya. Wow. Baru mie sedap ayam bakar limau Sedapnya next level Dari Wings Food